好不容易熬到周六，想着平时媳妇上班带娃太辛苦，有机会我就多分担一些些，她也少累一些。带女儿到我公司去感受下新环境。谁曾想这货自来熟，把鱼食撒了一地。还好老板不在。小姨子今天也不知是吃错什么药，死乞白赖的要请我俩吃大餐。才坐到位置，我俩十分默契捞了一大堆免费的餐前水果，还是忍不住直接问了问小姨子：“这是中奖了？” 还是找到男朋友了，有什么喜事，说出来让我也沾点喜气。谁知这货说没啥喜事，只是周末了想吃点好的。想吃好的可以，没必要整这么大，直接上牛排吧。我们这种住城中村、月薪只狗过日子的的穷鬼，实在是消费不起啊。谁知道他又开始秀，说是还清车贷一身轻。我一想到我还有两个房子的贷款，瞬间觉得吃啥都不香了。 这是咱宝宝第一次吃牛排，相较他那狼吞虎咽、爱吃牛排爱到疯狂的哥哥，这小家伙似乎对牛排一点也不感冒，倒是对这免费的锅巴情有独钟，吃了一盘又一盘的。也不知道吃多了会不会结火，反正他最近有点便秘，三天干一回大的，拉出的便便跟保龄球似的，又圆又硬。一边上班一边带孩子，这样的日子看着累，其实也真累。 我们不知道还能坚持多久，真不坚持的那天，我们就离开深圳，开上我那满六年的破车，带着媳妇和宝宝流浪地球去。哪里有好吃的就去哪，饿了把车停路边自己做饭吃，累了找个清静的地方支上帐篷，躺在春风里，山花烂漫的世界，或者随意坐在青草丛中不知名的大树下，一会儿看山看水，一会儿看云卷云舒，看天边的鸟飞入云朵，藏进晚霞的红晕里。 路边遇上志同道合的朋友，递上一支华子，谈谈彼此这一路的见闻趣事，吹下牛逼，然后再挥手道别。这才是我要的生活，我要的美好，才不是这样每天周而复始、无欲无求、无风也无澜的乏味又枯燥的打工生活。刚吃的啥来着？香菇玉米奶油汤，两块不知名的面包。记不清有多久没这么悠闲的吃着还算精致的美食了，至少一年或者两年，也许更久。 超过一百的消费都会上升到家庭严格讨论，然后坚决否决。我甘之如饴，像是一个醉酒的失落人，走在狂风骤雨中，张开嘴仰头接水，好似渴了一个世纪。牛排上桌的时候，正滋滋冒油，肉香四溢，十足的烟火气，暖得人心头震颤。这才是生活该有的样子呀！牛排在锅里嗤嗤炸响，仿佛沉寂的灵魂在指尖舞动，如同精灵，又好似鬼魅。 小马又在细心的教宝宝骑车，吃饭的时候也会陪着他，喂他吃饭。再没有比他更心疼和喜欢小如意的了。不是亲人胜似亲人，因为有了小马的照顾和陪伴，媳妇才有更多的精力工作，宝宝也才能这样健健康康、快快乐乐的成长。